E, leo tunaenda kuweka historia ya mimi na wewe kutazama goli tano za Mayele. Kaa mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uwepo shuhuda wa kutazama goli hizo tano za Mayele kutokea hapa Swix Online. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online. Usisahau TikTok tunapatikana kama Swix Online. Leo tunaenda kutazama goli tano za Mayele na kusisitiza tena, kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uwepo shuhuda wa kutazama goli tano za Mayele kutokea hapa hapa ndani ya Swix Online. Tupate mapumziko kwa ufupi, alafu nikirudi tunaenda kuzitazama hizo goli tano za Mayele. E, nimerudi tena online au nimerudi tena hewani. Tambua kwamba hizo goli tano tunaoenda kuzitazama za Mayele ni zile goli alizopiga akiwa katika timu yake ya Yanga. E, bila kupoteza muda tunaanza nafasi ya tano hadi nafasi ya kwanza, yaani tunaanzia juu tunashuka chini mpaka namba moja. E, nafasi ya kwanza mechi hii hapa ilichezwa Jumapili tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Mayele aliweka historia. Emtazama hilo goli, afu nikirudi tutalichambua. Nafasi ya tano hiyo. Anamegea sasa Juma Shabani alimpigia pasi Mayele. Mayele naye akaweka historia kwa kuwafunga Coastal Union dakika ya 41 goli la kwanza, goli la kufungulia. E, mechi hiyo ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Mechi hiyo ilikuwa ya kati ya Coastal Union pamoja na Yanga. Mechi hiyo iliisha kwa mabao mawili kwa sifuri, wakati huo Yanga wakiibuka kwa mabao mawili huku Coastal Union wakiambulia sifuri. E, eh, ndo hilo goli ambalo liotushikia nafasi yetu ya tano. Basi tuende nafasi ya nne. E, mechi hii ilichezwa siku ya Ijumaa ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka moja. E, Mayele aliwafanyia nini humo? E, nafasi ya nne hapo emtazama, alafu nitarudi tuje tulichambue. Huyo ni Mayele, fundi wa kabumbu. Ndogoli leo tushikia nafasi ya nne hiyo. Dakika ya 41 Mayele alipatia goli la kwanza timu yake ya Yanga FC. Mechi hiyo ilikuwa ni ya Dodoma Jiji dhidi ya Yanga, ilichezwa siku ya Ijumaa tarehe 31 e, eh, mwezi wa 12 mwaka 2021. Mechi hiyo ilisha kwa mabao manne kwa sifuri e, wakati huo Yanga wakiibuka kwa mabao manne, wakati huo Dodoma wakiambulia sifuri e, siku ya Ijumaa hiyo Mayele Chale aliweka historia kwa kuifunga Dodoma GG. E, nafasi ya nne hiyo umeitazama, basi unaenda nafasi ya tatu. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 30 Oktoba 2021. Mayele aliwafanya nini humo? Eh? Hebu dondosha komenti yako hapo. Mayele magoli yake haya umeonaje mpaka nafasi ya tatu hii? Dondosha komenti yako hapo, alafu mimi katika komenti nitakujibu. Usikumbu, usisahau kutufuatilia Facebook, tunapatikana kama Swix Online, pia Instagram tunapatikana kama Swix Online, pia TikTok tunapatikana kama Swix Online. Tunaenda kutazama nafasi ya tatu. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 30 Oktoba 2021. Mayele aliwafanya nini humu? Emtazama alafu alafu nitarudi tuje tulichambue nafasi ya tatu hiyo. kama kawaida yake, akipewa pasi akosei, akipewa pasi akosei. Huyo ndo fundi Mayele aliweka historia dakika ya 36 kwa kufunga Azam goli la kwanza. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Yanga na Azam. Mechi hiyo iliisha kwa mabao mawili kwa sifuri huku Yanga wakibuka kwa mabao mawili huku Azam wakibuka kwa mabao sifuri. E bana e, kutokea nafasi ya tano mpaka nafasi ya tatu ni Yanga tu ndo ambazo mechi hizo wanashinda. E, sijaona draw humu <laughs> E bana, yetu tumeona nafasi ya tatu hiyo, basi tunaenda nafasi ya pili. Mechi hii ilichezwa siku ya Jumanne tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2021. Mayele goli lake la pili hilo katika topu za Swix. E, Mayele aliwafanya nini humo? Nafasi ya pili hapo. Ah? E bwana we, alipewa pasi na fundi mwenzie. Nadhani naposema fundi mwenzie, nadhani unaelewa. Fundi mwenzie ni Fei Toto, alipewa pasi na Fei Toto. Mayele akutaka kutuliza, akutaka kulemba, ni mwendo mchubuyu ni mwendo mchubu huyu eh, alipatia goli Yanga FC Mayele baada ya kupewa pasi na Fei Toto. Ilikuwa ni dakika ya 25. Mayele alipatia Yanga goli la pili. Mechi hiyo ilikuwa ni, ni, ni kati ya Mbeya Kwanza na Yanga FC. Mechi hiyo iliisha kwa mabao mawili kwa sifuri, wakati huo Yanga wakibuka washindi kwa mabao mawili huku Mbeya Kwanza wakibuka kwa mabao sifuri. E bwana, eh, tumeangalia nafasi ya tano mpaka nafasi ya pili, tunaenda kumalizia nafasi ya kwanza. Vipi kwanza, umebonyeza neno subscribe? Na kama bado hujabonyeza neno subscribe, ni rahisi tu, unabonyeza neno subscribe lililoandikwa na maneno mekundu hapo chini. E, Facebook unaweza ukatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online, pia usisahau TikTok, tunapatikana kwa jina hilo hilo Swix Online. Kote huko unaweza ukatusachi na ukatutumia message eh, ukasema bana, maoni yako wewe, unataka magoli tukuandalie magoli ya mchezaji gani, tukuletea hapa hapa Swix Online. Pia usisahau kukomenti, kukomenti ndio kitu cha msingi. comment hapo chini eh, comment yako mimi nitaisoma na nitaiona. Mimi pale mtu anapo comment basi mimi namwona. Bila kupoteza muda, tunaenda nafasi ya kwanza. E, mechi ilichezwa tarehe ishirini ilikuwa ni siku ya Jumapili mwezi wa kumi na mbili Mei mwaka elfu mbili na ishirini na moja Mayele tunaenda kumuaga. E, nafasi ya kwanza hii hapo. E, mtazama alafu andika komenti yako. Juma bana we eh? Sijaona vizuri, em, lirudiwe lirudiwe, fanya kurudia mzee, fanya kurudia. Hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku? Em, niandikie niandikie hapo katika komenti, hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku? Fanya kuniandikia hapo katika komenti, tuipe jina gani eh? Tuipe jina gani, tuite tikitaka ama tuipe jina la tikitoku? Naandikia hapo katika komenti. Mayele jamani, mayele mayele eh? Eh. Mi napenda goli kama hizi kwa sababu goli kama hizi zinachangamsha futboli, zinachangamsha mpira wa kwetu hapa Tanzania. Ili ni goli ama ni nini? Eh, em, niandikia hapo katika comment, ni goli ama ni nini? Mayele atawaua, Mayele atawaua. <laughs> Nimependa sana hili goli kwa sababu hili goli ni la kimataifa sio la hapa tu Bongo, hata mambele kule na pia watalitazama. Ili ni goli la kimataifa. Hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku? Mfanya kuniandikia hapo katika komenti ili twende sawa. E, tumemaliza goli tano za Mayele. Hii ni Swix Online, ulikuwa nami kipindi chote, nimekuletea kwa lugha kabisa adhimu ya Kiswahili ebane eh hii ni Swix Online, unaweza ukabonyeza hapo neno subscribe, na pia usisahau kucomment kwamba hiyo ni tikitaka ama ni tikitoko.